Eccoci qua, ciao a tutti! Finalmente iniziamo a fare video sulla vinificazione. Dai, eh, me l'avete chiesto anche in molti, mi fa molto piacere. Quest'anno ci sono tutte le condizioni per eh, fare un vino come si deve. Io mi sono beccato il Covid, oggi è il, eh, il venerdì primo di ottobre mi sono beccato il covid eh, ai primi di settembre e l'ho passata abbastanza bene, fortunatamente sono vaccinato, quindi eh, diciamo passato 18 giorni con lievi sintomi, adesso sto bene e quindi posso vendemmiare. Eh, questa è la mia cantina, la nostra cantina in realtà, la cantina di famiglia, e eh, non è molto grande, è piccolina, però c'è tutto quello che serve. Quindi dai, incominciamo a fare il, il video della della vinificazione, iniziando insomma con i passi classici, eh, con la vendemmia e anche con qualcos'altro. In realtà prima della vendemmia abbiamo fatto una cosa che è molto importante, abbiamo fatto il piede di fermentazione e vi dico cos'è. Allora, questo è mm, il contenitore dove ho messo i ho fatto il piede di fermentazione questo è un contenitore da, dove prima facevo la birra. Ho messo, mio cognato ha eh, tagliato una cassetta di uva e l'ha messa in questo contenitore da, da 30 litri. Ho fatto circa 20 litri di, di mosto che sta lentamente fermentando per... Eh, appunto con questo io creo i lieviti per un'eventuale inoculo qualora la fermentazione spontanea non dovesse partire. Questa è stata raccolta mercoledì, quindi avantieri, oggi è venerdì, o venerdì 1 ottobre, e, ehm, e quindi tra l'altro si vede qualche cosa già, magari si vede se fermenta. Non è ancora proprio tumultuosa la fermentazione del piede di fermentazione, però qualcosa si è già visto comunque insomma cosa faccio metto qua sopra un telo per proteggere dalla polvere ma soprattutto perché questo telo poi si riempirà eh, di eh, lieviti che durante la fermentazione verranno portati eh, sulla superficie del telo dalla, dall'anidride carbonica quindi è, è dall'alcol che starà evaporando e quindi si riempiranno questo, questo telo che poi utilizzerò nel fermentino, qua ci sono un paio di damigiane del Pinot Noir che stiamo fermentando, che, stiamo, che abbiamo fatto fermentare e adesso dobbiamo svinare. Come si può vedere, dopo aver fatto rispetto al video di prima, ho fatto, insomma, ho, ho agitato la massa, ho fatto anche un rimontaggio, quindi ho preso il mosto dal rubinetto, lo, tramite un boccale e l'ho riversato sopra, ho arieggiato i lieviti e adesso se potete vedere rispetto all'immagine di prima che il cappello si è sollevato. Cosa significa? Significa che il piede di fermentazione sta fermentando. Adesso proviamo a stare zitti e vedere se si sente la, il rumore della fermentazione. Beh, non so se si sente, comunque se, se, se avete sentito sappiate che sta fermentando bene, per cui insomma è una bella... il piede di fermentazione sta partendo alla grande. Ripeto, questo qua verrà inoculato nel caso in cui la fermentazione spontanea che eh, dovrà avvenire nel, in, questo, in, questo, tino eh, non dovesse partire, ma non ho dubbi sul fatto che questo telo che si riempirà, che si è già riempito di lieviti con la, la, la, la precedente fermentazione del Pinot Noir, eh, farà partire automaticamente la, fermentazione spontaneamente. Ecco qua, casette pronte, sciacquate e pronte per essere utilizzate fuori strada per caricare le cassette. Tra un po' si parte. Leonardo? Sì. Guarda me. <laughs> sì, è un video. Ah, bah. L'uva è molto bella, è sana. Mio cognato ha misurato la zuccherina qualche giorno fa ed era circa 22, così almeno mi ha detto. Quindi insomma verrà un vino un po' robusto, comunque vediamo un pochettino, tra un pochettino, vediamo un po' quanto, quanto sarà. Certo la, la, vigna, come vedete, ha sofferto un po' la siccità, ma qua siamo in asciutto, però è una vigna sana. E chiaramente avendo, la si vede la chioma, insomma, a parte qualche scottatura, però la vigna comunque è sana e anche l'uva è molto sana, non ci sono accenni né di peronospora né di oidio, o botrite o qualcosa del genere. Quindi insomma sembra una buona annata. Eh, belle gatte, fatto bene. Fatto bene. Tata. Sì, è bella. Mm. Ne vuole uva? Eh. Uva bianca? Mm. Eh, dopo, come Guarda, no? Maria. Ciao amore. Buongiorno. Eh, a me menù eh. E poi ci mettiamo una, un pallino come fanno con i bambini, no? <laughs> Così non ti vedo. Sì, dai, bella, così primo no. Eh, filare. Eh, sei bene, si è conciata bene. No, assolutamente. Il paese. Babbo, Guarda, merda, merda. Eh, non c'erano mosse, ma c'erano bene eh, cugino Franco aspetta ciao tata sì, mi sa è questa guarda vedo Gigi Luca, Gigi ok 17 cassette e mo pesiamo esatto. Vide? No, vide, vide. Ci sei? Sì. Oh, è in libera, aspetta. Magari ti metti in mezzo, un zio. Attimo. Mm. Mm, quella è pesante. 21. No, perché Gigi è, essere stanco, quindi man mano che prende no, è sempre più... Beh, non è che pesano. Non è che pesino poco le cassette, eh? anche 15 kg non è mica poco. Oh, ma no, si sta, va in... Eh, eh cambia la, la televisione. 19 ok, sistemato il cuppo o il tino siamo pronti per macinare uva macinata, sono circa 3 quintali e 20, diciamo 3 quintali abbondanti di, di uva. Adesso misuriamo la zuccherina e il pH. Misuriamo la zuccherina. Abbiamo prelevato un campione di mosto. Il colore molto chiaro. L'uva è appena stata macinata. la misurazione dice allora 20 e eh, siamo praticamente a 22 eh, già. un po' si inquadra si inquadra Naldo guarda lì non si vede benissimo ok adesso va perfettamente a fuoco ok Beh, praticamente 22 praticamente 22 quindi 22 gradi di zuccherina 22, eh, sì. 22. Adesso misuriamo il pH. Vedi due? Eh, eh. 14 gradi abbondanti, 12,5. Questo è un pH metro che abbiamo già testato, quindi eh, ah, eh, abbiamo calibrato. Più o meno va bene. Adesso facciamo, riprendiamo un'altra, un altro po' di mosto. Un bicchiere di mosto, diciamo. Un bicchiere da birra, tra l'altro. Una punta. E vediamo quanto è il pH. Ora si inquadra? Ah, perfetto. Non si vede bene. Guarda un po'. Si vede? Sì. Quant'è? 3... 39, 34, 340 praticamente. 33, 6. 33, sì. Ah, bene. Quindi un be una bella acidità. Ottima acidità. Ottima acidità. Molto... 25,1 di gradi. 25 gradi di temperatura. Questo, questo, questo pH meter testato per 25 gradi di temperatura, quindi la temperatura è perfetta. 30-36, un mosto acido, bello acido, con 22 gradi di zucchina, quindi ci sono tutte le condizioni per eh, un'ottima fermentazione. Per cui se la fermentazione non parte eh, da sola, anzi adesso facciamo una cosa, adesso facciamo una cosa. Cos'è? Cos'è Babbo? Adesso lasciamo a macerare eh, almeno 24 ore, in modo che venga estratto il colore, perché la macerazione a freddo e comunque insomma eh, il colore viene estratto nelle prime fasi di, di macerazione del, del, dell'uva. Se dopo 24 ore, anche 48 ore, si può lasciare anche 48 ore a macerare per estrarre il motocolore, non parte, aggiungiamo i piedi di fermentazione. Però nel frattempo noi copriamo il mosto con questo telo che è un telo che era prima stato riposto in cantina, che quindi si è riempito bene di lieviti indigeni, e poi è stato utilizzato per coprire il, il piede di fermentazione. Quindi di fatto eh, questo mosto è carico di lieviti che aiuteranno la partenza della fermentazione. Se non dovesse partire aggiungiamo il piede di fermentazione, ma non ho dubbi che nel giro di pochissimo la fermentazione partirà in realtà rifacendo la misurazione abbiamo visto che c'è una Vespa che siamo a 20 abbondanti 21 non 22 quindi 21 di zuccherina eh, e eh, abbiamo detto 3,37 di pH ottimo bello acido un alcol non troppo elevato insomma ci sono tutte le condizioni per un'ottima eh, fermentazione